भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक और उपलब्धि की ओर कदम बढ़ा दिया है इसरो के चंद्रयान दो के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है 15 जुलाई सुबह दो बजकर इक्यावन मिनट पर चंद्रयान अपने अभियान के लिए रवाना हो जाएगा इस अभियान की सफलता के साथ ही चांद पर यान उतारने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा इससे पहले अमेरिका चीन और रूस अपने यान चांद पर उतार चुके हैं भारत ने 2008 में चंद्रयान एक भेजा था चांद पर पानी की खोज कर भारत ने इस अभियान को सफल बनाया था काउंटडाउन की 20 घंटे की अवधि के दौरान रॉकेट और यान के पूरे सिस्टम को जांचा जाएगा चंद्रयान दो की लागत 603 करोड़ रुपए है 16